že ráno? Je druhý deň preteku, je 5 hodín ráno, išiel som si lahnúť aspoň na 1,5 hodinu. A ja pokračujem smerom tam, kde sme včera skončili. Bohužiaľ, Heňa povedala, že ona to nedáva, takže ona spí ďalej v aute a ja pokračujem e, v mojom sne ďalej. No dobre, včera sme skončili tam. Ráno som klamal, našli sme sa, takže zakývaj do kamery. A pokračujeme z najnižšieho miesta. Trať je tam dole a stúpa až eh, na najvyššie miesto. Aspoň mám možnosť vám povedať eh, taký krátky príbeh. Keď som mal 12 rokov, tak som v telke videl eh, reláciu motošportovú, okruh, ktorý išiel cez les a boli tam posprejomané časti, časti trate. Potom o pár rokov neskôr som videl keď YouTube len začínal, tak som videl jedno legendárne videjko, kde Hans-Joachim Stuck na BMW M3 išiel neskutočné bomby cez nejakú trať a som už vedel, že to bude tá trať v Nemecku, Nürburgring. Tu na dole je to legendárne miesto, kde skoro zhorel Niki Lauda. <laughs> sme sa konečne dostali na vrch kopca a to znamená, že sme iba jednu zákrutu ďaleko od uh, asi najznámejšej alebo jednej z najznámejších zákrut na celej tejto trati a aj na svete. SL, klopenka pre autá. Čo viac by som mal k tomu povedať? Dobre, takže toto je najvyššia časť trate. A ako vidíte, z tohto kempoviska už pomaličky ľudia odchádzajú. konečne nejaká akcia. Videli sme, ako Audina nevybrala poriadne zákrutu a narazila na ľavú stranu bariéry a šúchala sa v podstate až rovno ku nám. Mysleli sme si, že bude pokračovať, no ale nepokračovala. Určite nie po svojich. sa na 16. kilometri. Stále to najviac ľudí fotí alebo natáča videjka a dáva na YouTube. Však e, pozrite sa sami, koľko je tu ľudí. Z jednej strany a z druhej strany. Ale pozrite sa na tie čierne oblaky. No a z tých čiernych oblakov nám o zákrutu ďalej začalo aj pršať. Táto trať je taká obrovská, že na jednej strane môže svietiť slnko a na druhej môže byť prietrž mračien. Tým pádom sme videli, že niektoré autá mali obuté sliky, ako tento Mercedes, a niektoré boli na mokrých gumách a bolo to riadne vidno ten rozdiel. Takéto počasie 3 hodiny pred koncom vie riadne zamiešať kartami a ešte nikto nemá vyhraté. Trnave a my pokračujeme ďalej, kde autá nadskakujú. No a tu sme odve zakrutí ďalej, svieti slnko, je teplo, je to ťažké až opísať, že aké sú brutálne teplotné rozdiely v túto časť roka. Proste je, je slnko a je 25 stupňov a zrazu príde oblak a je 15 stupňov, môže z neho ešte aj pršať, no totálne nepredvídateľné počasie. Dobre, za mňou je predposledná zákruta Nordschleife a my sa pomaličky dostávame na tú najdlhšiu rovinku, ktorá tu je. Heňa vyzerá pomaličky, ako keby sama jazdila 24 hodinovku. Nekonečná trať toto, máme 100 km na pešo. neuveríte, ale stihli sme to 2 minúty pred koncom, takže ideme si pozrieť finish. Kevin van der Linde, Ako je vidno a ako je hlavne počuť, už je po preteku. Na záver môžem povedať, že to bol neskutočný zážitok. A my sa teraz ideme pobaliť. Fičíme znovu do Frankfurtu. Tam odovzdáme auto a stade máme už zajednaný autobus. autobus do Prahy a z Prahy pôjdeme vlakom domov do Bystrice a tam si dám borovičku a urpiner a halušky. Bolo to dobré, už mám konečne dobrú náladu, lebo som došla krivkajúca 4000 e, km. Ale super zážitok, dobre to bolo. E, čo vám ešte poviem? Bolo to dobré, Niky nevyhral. O, poviem len to, že nikdy neberte frajerku na takéto veci, lebo není to pre nich. Užijete si to určite s bandou kamarátov, s ktorými sa viete dobre najebať. Ahojte, a ja si myslím, že to som bol dobrý sparík partner, takže Andrej iba trepe a nedajte sa odlučiť z baby. Počkáte? No dobre, tak sa lúčime s Nullburgeringom pre tento rok. Ešte nejaké posledné slova? No to boli moje posledné slova. OK. Nekaz mi to hudbu! Boha! Pozri sa, na čo sa to zmenilo. No, a, a, e, a, to má taký asi remix. Odozdali sme auto a teraz sa ideme niekde najesť, lebo sme hladní ako vlky. A potom pôjdeme na nejaký autobus smerom do Prahy. Tak sme sa najedli a už nám prišiel aj autobus. Tam ten žluťásek. Hlásime sa z Prahy a teraz ideme konečne na náš vlak. A ideme na náš vlak. Riadna sranda, takto cestovať. No dobre, toto je náš vagón. Dali sme to Heni. Kanada, Nemecko, Slovensko. Zvládli sme to, sme doma v Banskej Bystrici. Za chvíľku po nás prídu rodičia a ja sa teraz tu nalúčim. Čaute!